kann dich nicht einfach in mein Leben integrieren, zumal du längst schon vor mir gegenwärtig warst. Und als ich endlich mal eine Ahnung hatte von dir, sah ich noch besser, wo ich ich und du so anders bist. Ich hatte Glauben, wo am Leben mich untauglich war hilft, wo noch kein Glaube ist. Hab geübt in Gaben, doch jetzt willst du mit deiner Gnade auf Sohnes Tat bauen. Ich glaube. Wie soll ich dir begegnen? Wie begegnest du mir? Selbst mein Dasein ist nur da, weil es lebt von dir. Ich weiß nicht wirklich, wer du bist, doch ich spür. Von allen Seiten umgibst du mich, hältst deine Hand über mir. Bis das Licht um uns und nicht Finsternis ganze Welt zusammenbricht. Uns klar wird, was du an uns vermisst. Wir sind nichtig und dir doch wichtig. Als wir noch nicht waren, sahst du uns mit deinen Augen. Ich glaube, nicht erreicht und noch nicht am Ziel, doch jagen nach dem Ziel, das erst dann Ruhe geben will. Bleib nicht auf halbem Wege stehen, auch wenn drauf gehen auch schon sehr glücklich macht. Und mein Staunen, dass er größer ist dass Gott uns sieht, liebt und sich selber gibt. Er macht sichtbar, wer wir wirklich sind, was vor uns liegt und wahr ergibt. In seinem Sinn, Sinn. Sein Tod am Kreuz, es ist vollbracht, von Erlösung sagt, hilft mit neuen Augen Leben anzuschauen. Glaube. Hilf meinem Unglauben. Angekommen in seinem verlier es Seine Wahrheit bleibt, selbst wenn Schmerz das Herz trifft. Es mag sein, dass alles fällt, dass die Welt in Trümmern bricht. Halte du den Glauben fest, dass dich Gott nicht fallen lässt, will uns seinen Sohn Mountain.